あなたの心にいるハート <laughs> はいということでですね今回はちょっとねあの会議が長くなったので告知のみの会になりますいや何の会議かっていうとですねあのイルハートの継続するかどうかのお話っていう まあ、ちょっとね、重い話なんですけど、まあ、つまりね、今日は、本当本当は、あの、イろハとこれからも継続するかどうかのね、こう、待ち会だったんだけど、あの、簡単に言いますと、なんと、なんとあ、待って、なんか、別になんとって喜ぶ話でもないかな。あの、 えっとですね、継続するかどうかの判断が4月の中頃になりました <laughs> パチパチなのかな <laughs> いや、なんかさ、あの、もうさ、他の VTuber さんも含めてさ、こうぶっちゃけ、いや、ぶっちゃけね、ぶっちゃけ、若干こう、若干こう、斜陽傾向じゃないですか。いや、なんか、もうさそういうながなんか VTuber 界の流れも含めた長い話になりましてまあね時間もないけどもうどっちにしても1周年をさやらないと締まり悪くねみたいなことになりましてこう4月のね中頃までとりあえず様子見という感じになりましたいやでもね聞いてくださいイルハートね正直正 直ねイルハートとしては継続すると思ってるんですよまあまだまだねあの告知できないだけでこうねこんないルこんなこんな私にもですね若干企業案件をいただけたりまあねこの間からねファンボックスとかもねご支援してくださる人が増えたりとかもしてるんでねこうなんだかんだ イルハートのことを支えてくれる人がね増えてきたんじゃないかなと思っておりますまあねその辺に関してはね本当に本当に嬉しいですし、まあ、むしろねなんでかあの名古屋のねお店でねイルハートのこう秘密基地みたいなところできてたりとかしてまあひとまずね4月の中頃まではねこう精一杯頑張っていきたいと思います こう前からね前から応援してくれてるイルハートのみんなもこれからイルハートになってくれるかもしれない人もね皆さんの応援お待ちしております違う皆さんの応援お願いします